夢は存在を表して叶えるためにずっと待っている君が教えてくれた願い事はずっとこの場所で your